من ضد الخاينين اما السالكين بتماشينا اسمع يا جميلة قاعدين بالليل والشوب قاتل عام عنينا مطروش مروش نظراتي خرطوش فمعايا ما تجوش تعملوا فرضا ولا حرقة فلوس ده الحب يفوز فاري ومنحوس عندي مطاردة